Astăzi vreau să-ți improvizez despre a suspecta. Uh, sensul cel mai apropiat uh, pentru mine din DEX este a pune la îndoială. Uh, și povestea superbă pe care o știu eu și vreau să o aduc aici la verbul ăsta, este că o negresă prin 1800 și ceva, poate știi că în mijloacele de transport negrii nu aveau voie să stea jos, erau sclavi, în fața albilor, ei nu aveau voie să stea jos, când vedeau un alb, ei trebuia să se ridice în picioare și să ofere locul albului. Și mm, acea negresă foarte săracă și bătrână n-a vrut să se mai ridice în fața albului. Și datorită ei, uh, negrii din ziua de azi au libertate. Nu știu cum o cheamă, poți să te interesezi, e vorba de o negresă prin 1800 și ceva, prima care a avut curajul să pună la îndoială și să suspecteze comportamentul albului de lângă ea și să pună la îndoială Um, acea atitudine de superioritate în, uh, în fața ei uh, ca negresă. Și cred că pe mine mă învață foarte multe pentru viața mea. Când simți că ceva nu e în regulă, poți să pui la îndoială și mi se pare foarte normal să iei și tu atitudinea. Tu ce părere ai? Ceau!